Dicen norte y tiro al sur. Quieren sombra y busco luz. Yo me muevo en tierra de nadie. O mundo precisa das persoas soñadoras, cheas de creatividade, innovadoras, adiantadas aos cambios e cunha inmensa capacidade de para marcar tendencias. Todo esto está aquí. Témolo aquí, diante de nos. Sodes todas y todos vos. Yo me quedo, es mi historia, es mi lugar. moitas grazas á Deputación de Pontevedra por crear este tipo de premios. Por axudarnos a crear, a impulsarnos, a coñecernos. Que al final ponen en valor a unha juventud emprendedora, unha juventud creativa, en definitiva unha juventud eh, con, con inquietudes. En realidade, os premios son para a xente nova, pero na, na voz da xente nova están tamén os pensamentos e a voz dos maiores e de outras xeracións. Tanto un trozo? Sí. Bueno. Just eat it up until it disappears. Don't leave this, you my live in a fear. Vivíamos a modo, bailando ritmo de Bansum. En tierra de nadie. Dicen ven, te haré brillar. Si me das tu identidad. see